labirinto. me sinto na encruzilhada. Para mim, até Becelli acabou. Não sinto mais na pele, passou. Vou usar e ser usada. Sozinha. Não sou mais rainha se sou, sou a decapitada.